Então, eu não tenho ninguém para me ensinar. Eu estou aprendendo tudo sozinho. E não está dando certo. É que eu, eu toco mal. Eu, to, eu toco muito mal, tá Ó, tem uma música que eu gosto muito, que eu sei tocar o começo dela. Que é do Mario. A Nintendo não vai dar flag no meu vídeo, sabe por quê? Porque eu toco mal. Exatamente. Então ela não vai saber que música que é. Não vai detectar. vendo? Esse é o segredo, é só você tocar tudo errado, você não vai tomar copyright.